Осень, государня, вам одной покаюсь. Светлыми дубравами я бреду скитаюсь. Осень, государь броня, Болен я невольно, Песнями усталыми, Звоном колоколен, Песнями усталыми, Звоном колоколен. Горько небо воочию Видеть, как в костре сгорают листья. Выйду к дому отчему, пусто на дворе, у беды повадка лисья. сударня, руки вам целую, За рябины зарево, за печаль земную. Осень, государыня, вам одной покаюсь, Светлыми дубравами я бреду скитаюсь, Светлыми дубравами я бреду, скитаюсь.